Здесь у нас что завязать надо маленечко. Ты, Леха, на бензин накачай сразу пока. А, ты накачал уже? Вчера смотрел Хонду, мужик заводил 50-ю, так он вообще без воды его. Ну, он несколько минут всего погудел на нем. Сейчас сюда засунешь. А? Ага. Так, сейчас. Дожди все вроде взяли, да? Ух ты, блядь, тяжеловато, лучше я так волоком. Да не должно. Так, стоп, а как мы сделаем? Туда жопой, да? Давай, Так. Что, залазь? Я держу. На пакет вставай, на пол вставай ножками, на пол. На пол ножками вставай. где пол? где пол? А ты лег сумку туда вперед или пакеты откинь. Так, теперь мне самому залезть. Хоба. Так. Так, а там защелкнулся же, да, это? Кто? Вот. Бензин. Бензин да? Так, не слабовато у нас лодка. Да, вот. Или вы там тоже сидите вдвоем? Так. Что ты хочешь передом туда, да? Ну давай.